どうしたの兄さん変なの なあニーニーさん難しい顔して。 くしてよ兄さんちゃんと戻ってくるって危険なことはしないって 最初から兄さんに出会った時からあの時からずっとだよ私親のことも自分のことも何一つわからないそんな私がこうしていられるのは いつでも兄さんのおかげなの名前を呼んでくれて微笑んでくれてこっちを見てくれる兄さんがいるから兄さんがいるから私生きていけるいろんなこと考えなくても済む。 大事なんだよお兄さんのことが私なんかよりずっとずっとだから兄さん約束して忘れないで絶対何があっても私を一人にしないって なんだからアニーさんは。うん。 やっぱり ありえない配列ね 死の天使ダストエンジェルかなるほどこれがクインテセンス魔軍のシーンというわけ ストライフ聞いてるかしらストライフどうかしたかいコールドブラッド そちらの状況はどうかしら状況状況なら進展ありだよついさっき執行者がマスターにアクセスしたそれから彼もどうやらツアルに行く気らしいそうそれでマスターは後ろを向かせろと言っているだからそうするつもりだよ今のところは外に出さない それでリリス君も何か進展があったんじゃないのかいあらわかるわかるさ君が用もないのに俺と連絡を取るわけないだろまあ苦情ってことも考えられるがそれなら開口一番切って捨てて終了だ同様にめでたい報告にしてもまた同じ 思うにリリス君は今悩んでいるねすっぱり言うのね君と接する時のコツなんだよで何があったいややっぱり言わなくてもいいどうせ言う気もないんだろうからそんなこともないわよ仕事だもんさあどうだかね市場で仕事はできないだろうに よく言うわで結局のところは何なんだまさか俺を相手に人生相談がしたいわけでもないだろう 当たり前でしょそんなこと君にとって待ち望んだ報告だからしっかりと聞きなさい 朗報よベルゼバブが見つかった本当にええどこでいや一体誰がそうだったんだ いくらなんでも見つかるのが早すぎるよそうね私が一番驚いてるノー君だったかしら彼の妹大当たりよそれはまた。 や違うなあの人に言わせれば予言の通りということかまあそれはいいでこれから君はどうするんだいあの少年ショックで死ぬかもしれないよなんなら俺が適当になだめすかしてやってもいいけど悪い冗談君には君の仕事があるでしょ まそりゃそうだがねジューダス・ストライフはいつからそんなモラリストになったのかしら君は剣いや弾丸だと言ってたでしょもっとアイデンティティに誇りを持ったらいかが そりゃまあ確かにじゃあどうする彼は銀30枚で貼り付けか必要ないわどうしてそれは 彼にはエリキシルとかいうドラッグの調達を依頼した君の彼氏を警戒して蛇が差し押さえている代物よつまりあの子ボディチョッパーの分際でこの町に反逆するというわけね私たちが手を下すまでもなく勝手にのたれ死んでくれるわよそれはお見事さすがはコールドブラッドだ に知りたいんだが一体どんな餌で釣ったんだい別にただ外に連れて行ってあげるだねそれだけよなるほどそれは効果的きだが もしも彼がそれを成したら君はどうする約束はどのみち妹は連れて行くんだ少年の一人や二人今さら大差ないとは思うがねどうなんだいそこらへんそうね 無能なものをあちらに連れて行ってどうするの仮に蛇を出し抜けるほどの少年なら無能というに語弊がないかい無能でなくとも無用であることに変わりはないそういうことよストライフ 彼はツォアルにたどり着ける免罪符を得ていないソドムで死ぬのが定めでしょう報告はこれで終わりよ無駄話もついでにおしまい了解それじゃあケリもついたしそろそろヘビを潰すとするかな君の実験台にはちょうどいい相手でしょああそうだなそれじゃあリリス 我らが死父なるマスターの祝福を